Բարև ձեզ։ Ուրեմն JavaScript 16 վիդեոյի մեջ մենք սկսեցինք գրել tic-tac-toe խաղը։ Եկեք դա շարունակենք եւ ավելացնենք այն օրենքները, որոնք որ կորոշեն թե ով է հաղթել, այսինքն x-ն է հաղթել, թե նորիկն է հաղթել, թե հավասար է, հա, ոչ ոք չի հաղթել։ Ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք parzatsnենք այս կոդը, ինչքան կարող ենք։ Ուրեմն նախ եւ առաջ այս ամենը, այս գործողությունը, որը վերածում է բորտից տեքստ, Եկեք այս գործողությունը փակենք, գցենք մի հատ ֆունկցիայի մեջ, որ այլևս իր մասին չմտածենք։ Այսինքն սա մենք կարող ենք ուրեմն նայեք այստեղ։ Ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, stringify board, որը կհղի մի հատ ֆունկցիային, որը վերցնում է board տախտակը եւ իրենից տեքստ է ստանում եւ վերադառնում։ Այսինքն այս նույն լոգիկան, որը ստեղ է, ես փաթեթավորում եմ ֆունկցիայի մեջ։ Եվ արդեն կարող ենք այս ֆունկցիայի մասին մոռանալ այսինքն այս հենց անել ու այդ ֆունկցիայի մասին լրիվ մոռանալ, ընդամենը իրեն օգտագործել։ Ոնց է աշխատում, ինչ է անում, արդեն կարևոր չի։ Ընդամենը մենք գիտենք, որ եթե մենք առչենք stringify board, այսինքն այն ֆունկցիան, որ մենք ստեղծել ենք, եւ իրան pass տանք տախտակը board, մենք գիտենք, որ ուրեմն ինքը կաշխատի։ Ուղղակի պետք է հաստատել, որ սա եւ սա նույն բանն են, նույնն են։ Այդքան բան։ Okay, все, ուրեմն այդ լոգիկան մենք փակեցինք, գցեցինք ֆունկցիայի մեջ, արդեն իր մասին կարող ենք մոռանանք։ Հիմա կենտրոնանում ենք այս լոգիկայի վրա։ Ուրեմն okay, մենք ունենք ինչ-որ ֆունկցիա, որը որը բորտից ստանում է text եւ գցում ենք ստեղ։ Հետո ստանում ենք ուրեմն row եւ column-ը, հա, սունի եւ տողի եւ սունի արժեքները user-ից եւ նախևառաջ ստուգում ենք թե կարելի է, ասենք այն տեղը, որտեղ որ ուզում են դնել այդ քարը, որ դադարք է թե չէ։ Եթե դադարք չէ, մենք իհարկե ցույց ենք տալիս, որ չէ, չի կարելի դուք պարտվեցիք։ Okay։ Հետո ուրեմն այդ քարը դնում ենք այդ տեղում։ Հիմա մենք պետք է ստուգել միջև հաջորդ քայլը, թե կարողա խաղը ավարտվել է, միգուցե հաղթել ենք արդեն։ Okay, ինչպես կարող ենք դա անենք։ Դե կարող ենք ուրեմն մի քանի հատ if-երով դա անենք։ Կարող ենք ասենք եթե, եթե Եթե, ուրեմն ինչպես կարելի է հաղթել։ Դե եթե օրինակ այս այս բորտին նայենք, չէ, եթե օրինակ աճ գնալով, ասենք լինի xxx, հա, իրար կողք, ապա հաղթել ենք, որ նշանակում է, եթե մենք board 0-ն լինի player եւ որ կնայեք 0 0 հա, այսինքն այս սա, եթե լինի հիմիկվա խաղացողը, եւ սա լինի հիմիկվա խաղացողը, եւ սա լինի հիմիկվա խաղացողը։ Այսինքն եւ board, ուրեմն 0 1-ը լինի player եւ board 0 2 լինի player, ապա այդ ժամանակ ուրեմն մենք կարող ենք alert անենք um player player won the game։ Եվ break ենք անում։ Եկեք ուղակի այս վարիանտը ստուգենք։ Ուրեմն եկեք աշխատացնենք մեր խաղը։ Ահա, եկեք ուրեմն հիմիկվա խաղացողը թող դնի ստեղ, ստեղ եւ ստեղ։ Ուրեմն եկեք դնենք 0 եւ 0։ Ահա, դրեցինք։ Հիմա հակառակորդը թող դնի լրիվ ուրիշ տեղ, ասենք թե 2 0 Ահա, հիմա դնելու ենք ստեղ իրա կողքը, հա, այսինքն 0, 1, ահա, հիմա էլի նոլիկը եկեք դնենք լրիվ ուրիշ տեղ, ասենք թե 2, 1, իսկ հիմա, հիմա եկեք դնենք ստեղ և ստուգենք, այս լոգիկան կբրնացնի դա, և մենք կհաղթենք, ուրեմն է տեղա 0, 2, ահա, x-ը հաղթեց և խաղը ավարտվեց, ուրա, այսինքն, այդ առաջի տողի հա, հաղթանակը մենք այս լոգիկայով որոշեցինք։ Հիմա մենք նույն ձևի կարող ենք այդ նույնը անել հաջորդ տողի համար։ Հաջորդ տողի համար, իսկ հաջորդ տողը նշանակում է 1։ Հաջորդ տողը, հաջորդ տողը։ Ահա, եւ իհարկե վերջին տողը, երրորդ տողը։ Այսինքն 2 2 եւ 2։ Ահա, խնդրեմ, այսինքն այս այդ տողային երեք վարիանտներ, թե սա հաղթեցինք, թե սա հաղթեցինք, թե սա հաղթեցինք, այսքանով մենք լուծեցինք։ Հիմա պետքա սյուները ստուգենք, չէ՞, վերևից ներքև։ Եթե իրար իրար վրա շարել ենք, ուրեմն ապա հաղթել ենք։ Ուրեմն այս նույն տիպի լոգիկան, նույն տիպի լոգիկան, մեզ 3 հատելա պետք, բայց այս անգամ մեզ պետք է ստուգել ուրեմն սյուներով, հաղթել ենք թե չէ, վերևից ներքև։ Ուրեմն եկեք առաջին այս հերթականությունը, դետակլներ 0 0 որը ստեղծուգում ենք, okay, հետո հաջորդը պետքա մի հատ ներքև իջնենք, այսինքն 1 0 եւ մի հատ էլ իջնենք, այսինքն 2 0։ Ահա, այսինքն սա լոգիկան է ստուգել առաջին սյունը։ Հիմա երկրորդ սյունը, որը կլինի ես նույն լոգիկան, բայց կանստե 0, այլ ստուգում ենք մի րոպե 0, հա, 1 մի րոպե, հա, ճիշտ եմ ասում, 0 1 1 1 եւ 2 1 ահա եւ միատել ուրեմն այդ տիպի լոգիկան որը կասի 0 2 1 2 եւ 2 2 այսինքն այս վերջին սյունը Եվ իհարկե diagonal-ը պետք ստուգել, չէ՞, այսինքն պետք է երկու հատել if diagonal-ի հետ համար։ Ահա, Գիտեք ինչ, եկեք կոմենտներ ստե գրենք, որպեսի մեր լոգիկան ավելի հեշտ հետևենք։ Սա check rows, ստուգի տողերը, check columns, ստուգի սյուները, հա, և check diagonal։ ստուգիր դիագոնալ երկու վարիանտ է, չէ, ուրեմն առաջին վարիանտը, ուրեմն ամենա վերևի ձախ կողմից է, չէ, այսինքն 0, 0, հետո մեջտեղը, դե մեջտեղը որն է, 1 1 չէ, դա մեջտեղն է, իսկ ներքևի աջ կողմինը եղավ 2 2, չէ։ Սա կլինի դիագոնալ այս կողմը։ Իսկ հակառակ կողմը, օքեյ, այդ եղավ 0 2 հետո էլի մեջտեղը կլինի 1-1, չէ, 1-1-ը միշտ մեջտեղին է, հետո կլինի 2-0։ Էլի մի հատ մտածեմ, 0-2 1-1, 2-0, ճիշտ է, ոկե, դե եկեք հիմա ստուգենք, տեսնենք մեր խաղը ոնց է աշխատում, ուրեմն աշխատացնում ենք, ոկե, ուրեմն եկեք ոնց հաղթենք, եկեք diagonal sense փորձենք հաղթել, ոկե, ուրեմն 0, 0, ահա, հիմա նոլիկը թող դնի, չգիտեմ, 0, 2-ի մեջ, ասենք թե, հիմա մենք կդնենք մեջտեղը, մեջտեղը, հիշեք, 1-1-նա, չէ, 1, 1, ահա, Հիմա նոլիկին եկեք դնենք, չգիտեմ, 2-0-ի մեջ, այսինքն այստեղ, 2-0-ով, ահա, հիմա x-ը եկեք դնենք ստեղ, էտ եղավ 2-2, չէ, 2-2, ահա, x-ը հաղթեց, նույնը կաշխատի, քանի որ մենք player փոփոխականով ենք աշխատում եւ player փոփոխականը անընդհատ փոխվում է։ Այս նույն ստուգումը կարվի եւ նոլիկի, եւ x-ի։ Այսինքն, եթե մենք նորից այս խաղը խաղանք եւ այս ժամանակ եկեք նոլիկը հաղթի, այսինքն x-ի ժամանակ եկեք դնենք, նու ասենք թե 0,0-ում, նոլիկը թող հաղթի, ոնց հաղթենք, եկեք այս ներքևի տողը, հա, այսինքն հետեղավ 2 0, ահա, հետո x-ին մի տեղ դնենք, ասենք 0, 1, ահա, հիմա ներքևինը ուրեմն 2, 1, չէ, x-ին եթե ստեղ դնենք կհաղթենք, ես որ եկեք չհաղթենք, եկեք օրինակ ստեղ դնենք, կամ մեջտեղը, 1 1, հա, 1 1 Ահա, հիմա նոլիկին եկեք ստեղ դնենք, որպեսի նա հաղթի, էտ եղավ 2, 2, չէ, 2, 2, ահա, խնչեմ, player O won the game, այսինքն նոլիկը հաղթեց խաղը, այդքան բան, այսինքն ինչ է ստացվում, մենք ունենք քանի հատ վարյանտ, 3 հատ, 3 հատ տող, չէ, 3 հատ սյուն, էտ եղավ 6, պլուս 2 դիագնալը, 7, 8, չէ, այսինքն 8 հատ if statement պետք է լինի, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Այդքան բան։ Հիմա իհարկե կարելի է մի քիչ խորը մտածել եւ փորձել ավելի օպտիմալ ձևով էս ամենը գրել, բայց այս ամենապարզն է հեշտեկ արթացվում։ Իհարկե կարող ենք շատ էս լոգիկաները փաթաթենք ֆունկցիաների մեջ, որպեսզի ընդհանրապես ստուգենք, այսինքն քանց թե ամեն պտույտի մեջ էս ամենը ստուգենք, մենք էս ամենը կարող ենք գցենք մի հատ ֆունկցիայի մեջ։ Եվ ընդհանրապես ստուգենք sense բան, նայեք։ Let uh did did we win։ Մենք հաղթեցինք, հա, մի հատ ֆունկցիոն է, որին ուրեմն պետքա տալ board եւ player։ Տախտակը եւ հիմիկվա խաղացողը։ Եվ նա ըստ այդ ամենին, ամեն ինչի այս ամեն ինչ սա լոգիկան կանի, եթե սա ուրեմն կպնի, ինքը կվերադառնի return true։ Ուրեմն եկեք boolean-ը վերադառնանք true, երբ որ ուրեմն հիմիկվա տրված խաղացողը հաղթում է, return true, return true, return true, return true, պպպ, return true, return true, ահա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք գալիս ենք ստեղ, board-ը տալիս ենք եւ հիմիկվա խաղացողը։ Ինքը ստուգում է այդ board-ի վրա այդ խաղացողը, եթե հա, օրինակ շարել է վերևը, ապա այդ ժամանակ այս alert-ը պետք չի անել։ Ընդհանրապես վերադասնում է, այո, հաղթեցինք։ Եթե երկրորդ տողն է շարել, այո հաղթեցինք, երրորդը այո հաղթեցինք, հետո սյուները հաղթեցինք, հաղթեցինք, հաղթեցինք, բլա բլա բլա, եկեք այս կոդը անդա չկրկնենք, հաղթեցինք, հաղթեցինք, Եթե ցանկացած էսի phase բռնի, ինքը return կանի true։ Հիմա կարևոր մի հատ բան պետք է հասկանաք ֆունկցիայի։ Երբ որ դուք return եք անում, ֆունկցիայի գործողությունը ավարտվում է։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք return true, վերջ, ինքը այս ֆունկցիայից արդեն դուրս է գալիս, չի շարունակում։ Որ ինչ է ստացվում, որ առաջին if-ը, որը լինի true, իր համապատասխան բլոկը կաշխատի, որը return է անում կվերդարձնի այս boolean արժեքը եւ վերջ։ Էլ ոչինչ գործողություն չի անի։ Եթե այս բոլոր if-երը false լինեն, այսինքն return չարվի, ապա այդ ժամանակ մենք return կանենք false, այսինքն չենք հաղթել։ Ուրեմն եկեք did we win-ը կանչենք, օրինակ ստեղից։ Did we win։ Մենք հաղթեցինք, որին տալիս ենք board-ը եւ հիմիկվա player-ը, չէ՞։ Եվ սա գրում ենք ուրեմն const 1, հա, հաղթեցինք։ Հիմա ստուգում ենք if 1, եթե հաղթեցինք, ապա այդ ժամանակ եկեք մի հատ alert անենք ու ասենք ուրեմն player, հիմիկվա player-ը հաղթեց։ Տեսակ, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք երբ որ այս ֆունկցիաները կոդը մեր փաթաթում ենք ֆունկցիաների մեջ, մեջ ու ասենք ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ մեկ ֆունկցիան ճիշտ է աշխատում, եւ այդ ֆունկցիայի մասին մոռանում ենք եւ կենտրոնանում ենք մնացած լոգիկայի վրա։ Եվ այդ ժամանակ մեր ֆունկցիան ընդամենը այդ սաղ գործողությունը, այդ խուճուճ վերածվում է մի հատ բարձ հրամանին, որը նշանակում է մեր կոդը շատ ավելի հեշտ է հասկանալ։ Այդտենց ֆունկցիաները շատ կարևոր են, որ մեր հնարավորությունը տալիս մեր լոգիկան փաթաթել մի հատ հրամանների մեջ, գցել միտեղ եւ իրանց մասին մոռանալ վերանայել միայն այն ժամանակ, միայն այն դեպքում, եթե պետք է ինչ-որ մի բան ավելացնել կամ եթե սխալ է աշխատում, բայց եթե ճիշտ է աշխատում ամեն ինչ օքեյ է, նրա մասին մոռանում ենք ու իրան օգնությունում ենք որպես միա ցենց մոգական հրաման։ Իր անունը գիտենք, գիտենք ինքը ինչ է անում, այդքան հերիք է։ Կոդի մեջ կարող ենք չխորանանք։ Did we win կանչում ենք, գիտենք որ ինքը ինչ կանի, որ կվերադառնի true, եթե հաղթել ենք false, եթե չենք հաղթել, կարող ենք կենտրոնանանք այս լոգիկայի վրա։ Եվ եթե իրոք մենք հաղթել ենք, alert ենք անում, որ մենք հաղթել ենք եւ իհարկե loop-ից դուրս ենք գալիս։ Եվ ահա, եկեք աշխատացնենք, տեսնենք խնդիր ունենք։ Ուրեմն եկեք ուրեմն 0 0 ուրեմն 0, հետո 1 1, հետո 0 1 հետո չգիտեմ 2 2 եւ ուրեմն 0 2 Ահա, player x1, ինչպես տեսնում եք, նույն ձևի է աշխատում, բայց ելի եմ ասում, քանի որ այս ֆունկցիաները ուրեմն ստեմ վերևն են, մենք կարող ենք իրանց ուսումնասիրենք մի հատ, տեսնենք, որ ամեն ինչ լավ է ու մոռանանք եւ կենտրոնանանք այ այս մասի վրա, որը մեր ոնց որ ամենակարևոր լոգիկան է խաղի ապագայում մենք կտեսնենք, թե ինչպես կարելի է այդ ֆունկցիաներին փաթաթել եւ գցել լրիվ ուրիշ ֆայլերի մեջ, որ ոչ որ ընդհանրապես չեք տեսնում, այսինքն ոչ թե վերևնա ձեր ֆայլի, որ պետք է միացնես նայեք, ասեք, հա, լավ, էս այդքան հետաքրքիր չի, այստեղ պետք է կենտրոնանանք։ Այլ լրիվ ուրիշ ֆայլի մեջ կարող եք ցեք եւ մոռանաք իրանց մասին։ Եվ դա ինչով է օգնում, որ քանի որ մենք լիքը կոդ ենք գրում, ամբողջ կոդը մի հատ sense մեծ բլոկի մեջ չի։ Դրա տեղը մենք իրանց փաթաթում ենք ֆունկցիաների մեջ, ուղարկում ենք ուրիշ տեղերի եւ ուղղակի որպես հրաման կանչում ենք։ Եվ այդ գոլը աշխատում է։ Ոնց է աշխատում, ինչ է անում, պետք չի հիշել։ Ուղղակի պետք է վերանայել այն ժամանակ, երբ որ սխալկա մեջ է կամ ինչ որ բան ուզում ենք փոխենք կամ ավելացնենք։ Այս կոդի հղումը ուրեմն ես կդնեմ վիդեոյի տակ, հնչում եմ ուսումնասիրեք, նայեք եւ հույսով եմ բարձր։ Հաջողություն ձեզ։ Իսկ հիմա որպես վերջին գործողություն մենք պետք է ուղակի հասկանանք, եթե ուրեմն ամբողջ տախտակը լցվել է եւ ոչ ոք չի հաղթել, դա դրանով էլ պետք է ուրեմն մենք մեր խաղը ավարտենք, չէ՞։ Ուրեմն Դա ինչ է։ Դե եկեք ուրեմն այդ լոգիկան ստեղ գրենք։ Ուրեմն ասենք, եթե if uh, board 0 0 ավասար չէ, ուրեմն դադարք դադարք քարին, հա, դադարքությանը եւ ու տենց ուրեմն պետք է շարունակել ամբողջ board-ով, չէ՞։ Հիմա ես կարող եմ ստեղ լիքը if-ը շարեմ, բայց մի հատ էլ տարբերակ կա, եկեք այդ լոգիկան փաթաթենք մի հատ function-ի մեջ let is tie հավասար է, թե չէ, հա? function function, որը տրվում է board կամ is tie չէ, is full Սա կվերադասնի true, եթե տախտակը ամբողջովին լցված է ինչ-որ քարերով, կամ false, եթե ընդ ինչ-որ դատակ տեղ կա։ Եկեք ուրեմն առաջին հերթին այս board-ի ուրեմն տողերով պատտվենք, հա։ Ուրեմն ինչպես պատտվենք, թե while loop-ով let i equals 0 while i is less than bore.length uh, ուրեմն ստեղ պետք է uh, i equals i plus 1, չէ՞։ Okay, հիմա սա, եթե մենք հիմա ստեղ անենք board i, կտա մեզ ուրեմն առաջին լուպում առաջին զանգվածը, հետո երկրորդ, հետո երրորդ։ Հիմա այդ ամեն զանգվածի մեջ մենք պետք է իր անդամներին ուսումնասիրենք։ Ուրեմն մեզ պետք է մի հատ ներքին, ուրեմն սա կլինի const row, տող, while uh, loop stehcek, let i2 equals 0, while i2 is less than row.length, um, i2 equals i2 plus 1. Aha. OK, iskima yetemek on uremen row i2. Սա մեզ կտա ուրեմն մի տողի antam անդամները հա? Հիմա մենք պետք է ամեն անդամի համար ստուգել if row2-ն հավասար չէ դադարեցությանը, ապա մենք գիտենք, որ ուրեմն մի րոպե, եթե դադարք է ներողություն, եթե դադարք տեղ գտնվում է, ուրեմն ինքը լիք լի չի, չէ, ինչ որ դադարք տեղեր կան։ Ապա այդ ժամանակ մենք վերադասնենք false Եթե ես ամբողջ loop-ով ինքը անցնի եւ ոչ մի բան false չվերադարձնեի, մենք վերադարձնենք true։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ամբողջ բորտով ման ենք գալիս եւ ման ենք գալիս որևէ տեղ, որը դադարք է։ Եթե դադարք է գտնվում, միանգամից վերադարձնում ենք false, այսինքն leak չի, leak-ը չի։ Եթե ամբողջ բանով ման են գալիս եւ ոչ մի դադակ տեղ չեն գտնում, վերջին վարիանտում վերադառնում ենք true, այսինքն լիքն է։ Հիմա եկեք ուրեմն ստեղ if, եթե is full, եթե լիքն է board-ը, ապա այդ ժամանակ, ուրեմն մենք alert կանենք, Uh, the board is full, nobody won։ Ուրեմն տախտակը լիքն է եւ ոչ ոք չի հաղթել։ Ու break։ Եկեք սա էլ ուրեմն ստուգենք, ուրեմն աշխատացնում ենք։ Եկեք, okay, հիմա պետք է այնց անենք, որ ոչ ոք չհաղթի։ 0 0 եւ ինչ որ վատ բան եղավ, եկեք ստուգենք ինչ եղավ։ Board is not defined. Վայ վայ վայ, ինչ որ միտեղ գրել եմ board, եկեք ման գանք board, board։ Oops, սա նկատի ունենք board։ Իհարկե, դա սխալ էր, okay, նորից ենք աշխատացնում։ Ուրեմն 0 0 Ահա, ուրեմն, չգիտեմ, 1 1 Okay, հետո եկեք 2 2 հետո 0-1, հետո ուրեմն 2-1, հետո 2-0, չէ՞։ Հիմա եկեք վերևը դնենք, այսինքն 0-2, այլ ուր դնենք, որ նիչը լինի, աչ կողմից ուրեմն 1-2, ահա, և հիմա ուրեմն 1 0։ Հիմա պետք է որ ցույց տա, որ լիքն է եւ ոչ ոք չհաղթեց։ The board is full, nobody won։ Բաբամ, այդքան բան։ Այսինքն էլի այս լոգիկան, որը ստուգում է տախտակը լիքն է թե չէ, էլի փաթեթավորում ենք մի հատ ֆունկցիայի մեջ եւ մեր ընդհանուր լոգիկայի մեջ ընդհանրապես կանչում ենք is full, որը վերադասում է այո կամ ոչ, true կամ false։ Այս վիդեոն ուրեմն այս վիդեոյի տակ ես այս կոդի հղումը կդնեմ, խնդրում եմ ուսումնասիրեք debugger-ով եւ եթե հարց ունենաք ինձ գրեք։ Հույսով եմ բարձր։ Հաջողություն։